यस ब्रो किधर है लड़के यार सो रहा था टाइम देखा है व्हाट्स द टाइम ब्रो वो तीन बज गए लगता है जाना नहीं है नहीं नहीं यार जाना है जाना है डन करो खान और मास का वेट हो रहे हैं और हमारे साथ है अली भाई और दाऊद भाई हैं जब हम उठे लेट तो पहुंचेंगे भी लेट ना मेरी जान She won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Bitch, do your song. Keep telling yourself that you was wrong. Drama started gripping my Beretta, sipping on Moretta. Man, you crazy if you think I'm going to let up. I told you I'm a drama setter. I'll be the first to say it, homie. You can bet it, just don't get in the way of my cheddar, man, i I'm a drama setter. I don't go looking for no trouble, but some out of trouble always finds me. Don't make me happy. Be in the trauma center with your mama crying, cause the only son of dying. She don't know it's just a karma catching up. Assistant यहाँ से खत्म करते हैं यहाँ की तो सरक दाद के साथ ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो अभी हम बैडमिंटन ख़त्म करके जा रहे हैं स्विमिंग करने जिम जिम करके दाऊद साहब Mac gamers big shout out to और फिर हम जा रहे हैं स्विमिंग करेंगे फिर डिनर का सीन है और डिनर मैट्रिक करने के बाद फर्स्ट टाइम स्कूल वालों के साथ आउटसाइड डिनर पे आए हैं आज भाई क्या सीन है बस यार थके हैं तब से थोड़ा स्विमिंग का दिल कर रहा है अच्छा जी हाँ जिम अजीज़ साहब ने किया मैं कह रहा रोटी हो जाए <laughs> रोटी हो जाएगी हो जाए और भाई के लिए दुआ करना हम टू सिक्स बल्कि हम खाना आता नहीं होगा यस सर हेलो कैसी हो भाई समझ के बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो यार मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई आज का ब्लॉग यहीं तक I hope you are enjoy this video so like share subscribe the channel push the bell icon thank you for watching